Hallo, ich bin die Babsi. Wir sind hier von Dance We Made im Bruno Geisli Park in Wien im Namen von Tim Kassel und Friends und gemeinsam mit der Sozialen Innovation von Wien. Und wir machen heute hier in diesem wunderschönen, verregneten Park einen Tanz mit den Passanten. Ich stelle euch die Tänzer vor. Ich bin die Camilla. Und ich bin der Kirin. Ich bin die Marce. Und gemeinsam... Let's, make a dance! ist, wenn ich die Bewegung von dir nehme und das als erste. So, mit dem Knien auch, ja? Okay, dann ist das, das meine Bewe Bewegung Nummer 1. Oder schneller. Blaubeer. Blaubeer. So, vielleicht mache ich noch, mache ich noch Erdbeer und dann mache ich noch Blaubeer. Ich mich ganz klein. Oder vielleicht machen wir es... Oh, das finde ich toll. Okay, so vielleicht springe ich und mache ich mich klein. Shake, shake it, shake it, shake it. Das gefällt mir? Das wollen wir mehr? Ja, ja. Okay, Tapo. Shake it, shake it, shake it again. Shake it, shake it. shake it. I like it. It's cool. Let's say that's Vienna, that's you. And you arrived in Vienna and there you're searching for a Thai box club. Is this good? Okay. Und also jetzt hier ein kleines Helmet, dann einen Sicherheitsgürtel Ich heiße Camilla und ich habe heute mit Franz geredet. Zum Frühstück presst er ganz langsam zwei Orangen. Hallo, ich bin Maxi und ich habe mit Chapo gesprochen und er hat mir von seinen Honigkuchenpferden erzählt. Hallo, ich bin die Marti und ich habe heute mit Julius, Sevi, äh, Massa und Max gesprochen. Das Frühstück von denen war sehr Lecker. Hallo, ich bin der Kirin und ich habe mit dem Marius, mit Inan und mit Volkan gesprochen. Und die haben mir von ihrem perfekten Tag erzählt. Und meistens stehen sie auf mit zwei wunderschönen Frauen auf ihrer Seite. Ich habe auch mit der Sophie gesprochen und die hat mir davon erzählt, wie sie als Drache in die Erde gepflanzt worden war. Ich habe Rosa Sarah geredet. Ehrlich, sie war sehr gesund. Und ich habe mit Valentina und Dionysus gesprochen und sie sind hierher ganz schnell mit dem Fahrrad gefahren.